Meu nome é Naoane ah. e tenho 9 anos. 9 anos. E o que é a Semana da Primavera? A Semana da Primavera é uma semana que a gente fica, faz mais calor, as, as árvores trocam de roupa, como se diz aqui. As, as folhas caem e ficam mais bonitas. E vira um primavera, que é que é uma estação do tempo que faz mais calor também. Tá bom. E que fizeram nós aqui? Hoje a gente fez uma poesia e tá bordando flor e passarinho. Que bom. Obrigada. De nada. De primavera de flor em flor, de brincadeira do meu amor. Quem vive livre é feliz, mas contente é o passarinho. Valeu! É, A vida quando nasce é bem pequenininha. Vai crescendo, vai se abrindo. Bem bonitinho. Tá Ela é falou que o jardim é bonito, eu não vi falar também. O jardim é muito bonito. Não sabe? E o céu? Tem. Né? Na chão do prato, fala o jardim é muito bonito, tem tem, tem flor, tem grama. Cadê o apontador? Cadê? aqui? Então deixa assim. Cadê o apontador para ver? Agora não pode deixar a bunda da geração, porque com tem a bunda... É, a Tinha dar uma... Maldosa, maldosa. Meu cabelo não, Não Ó, oh, Não, oh, eu não gosto que Não, meu cabelo. Tchau! Girl! Tira a mão do cabelo dela.